esta actividad está dentro del proyecto Machine a by Ceratific y ATS. Y es un sector que no solo eso necesita eso, sino necesita valores que vosotros tenéis. Al final somos una ingeniería que nos dedicamos a implantar eh, software de diseño, cálculo de elementos finitos, mecanizado, simulación... Y bueno, pues a mí, eh, cuando yo estudiaba, me dieron la oportunidad de estudiar y andar en bici. El mayor activo, el mayor valor que tiene ATS son las personas que trabajan en la empresa. Cada vez que hacemos algo, cada vez que construimos algo, lleva mucha más inteligencia que antes. Y es por eso por lo que es tan importante personas como vosotros. No son tan escuchadas y esto nos puede ayudar también a abrirnos un poco caminos.